Lied? Echt? Wie geht das Lied? Ja, singt Kennt ihr das gar nicht? Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh. Und wir wünschen, es bliebe immer so. Halli, hallo, halli, hallo. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Halli, hallo, halli, hallo. Kindergartenkinder, wir sind froh. Okay, warum sind die Kindergartenkinder noch froh? Bitte? Wegen wir mal rausgehen. Okay, wollen wir draußen spielen? Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh. Wir wollen draußen spielen. Ach, das ist... Ne? Okay, ne, wir sind vergnügt und froh, weil wir gern draußen spielen. Ach, blieb es immer so, okay? Wir Kinder, die Erzieher bitte, bitte mit ein bisschen ja. mehr in Lust, ne? Wir Kinder, das sind Kinder, wir sind vergnügt und froh. Ja. Weil wir gern draußen spielen, ach, blieb es immer so. Ali, hallo, Ali, hallo, wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Mama, Ali, hallo, Ali. Meinung. Wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Warum sind wir denn nur froh? Jemand an, einmal nur anmachen, immer jetzt auch jemand an. Guck mal, wie viele Kinder hier sind. Das ist übrigens das Besondere am Kindergarten. Ist euch doch mal aufgefallen. So viele Kinder, so viele Geschwister hast du nicht. Mein Sohn, als ich den in den Kindergarten brachte, da habe ich gedacht, wenn ich dann weggehe, kennst du meinen Sohn, der ist ganz groß, der hat Schuhe, du kennst ihn, du kennst ihn, du kennst ihn, das weiß ich dir fällt es jetzt nur nicht ein. Und so oft ist er nicht zu sehen bei dir im Dorf in Kriegen, ich weiß. Aber als ich den Kindergarten brachte, das war ungefähr vor 20 Jahren, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe, dann weint er bestimmt, Papa, ich will nicht hier bleiben. <laughs> Und wisst ihr was? Der hat überhaupt nicht geweint. Der sagte, ich bin nur ein bisschen am Rand stehen geblieben. So. Ich dachte, falls er gleich anfängt zu weinen, weil die Kinder wollen natürlich wieder nach Hause zu ihren Eltern und der gar nicht sondern der hat dann zu mir gesagt, äh, Papa, du kannst jetzt gehen. der wollte wirklich gern, der wollte wirklich gern in den Kindergarten. Ja? Und dann habe ich überlegt, warum soll ich den hier nachher, als ich hier in diesem Kindergarten meine anderen Kinder hingebracht habe und Joshua später auch noch, habe ich gedacht, warum soll ich das machen? Mein ganzer Hof ist größer als eure Anlage hier. Also, hört, was ist hier los? Ne? Aber dann habe ich es gewusst. Dann habe ich es gewusst. Weil der Papa kann nicht so viele Kinder sein, wie im Kindergarten sind. Das schafft kann der Papa gar nicht machen. Mit Papa spielen ist super. Aber Papa kann nicht so viele Kinder sein. Also, ähm, im was, Wir Kindergartenkinder, wir sind vergnügt und froh, denn hier sind viele Kinder und das ist immer so. Oh, Ali. Hallo, Halli, Hallo, wir Kindergartenkinder, wir sind froh. Halli, Hallo.